C'est quoi, c'est moi qui vais le faire. C'est fini. Compris, c'est fini. Eh ne me touche pas. Je te déteste. Je te déteste. Oui, c'est ça, bout de camp. Je veux plus te voir. Dans temps. va Allez. Non, non, attends une minute. On ne se quitte pas réellement, mon chéri. la prod. 我。